देखो एक बकरा आ रहा है भाई वो बकरा नहीं है वो एक गाड़ी या इंसान है जो भी हो चलो जा रहा गया चाबी भी मिल गया इसको मुझे Oh! Parei! भाई का नंबर दे तेरा तेरा भाई का नंबर दे तेरा तेरा बता सरपंच बारह सर पर जीरो ना हेलो अबे तू साला गाड़ी को कहाँ ले गया तेरे भाई को गाड़ी को ला ले तेरे भाई को हाँ जिंदा जला देंगे हम लोग तू अपने भाई को ला भाई आ जाओ जल्दी यहीं पे आओ हाँ जल्दी बुला मेरा जान का दर्द है इसको उठा लो उठा लो ये साले भाई को किसने मारा भाई को किसने मारा Thank you. पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए